Ми продовжуємо рубрику Реальний отзыв. Говоримо вже поговорили верніш про те, як відпочивати, як збиратися на відпочинок перший раз за кордон. Ми проговорили про отель «4 зірки в Мармарісі. А також зараз будемо розбирати сам Мармаріс, чим же там зайняти, який там чекає відпочинок, і про Ічмелер. Але почнемо ми з того. А в гостях у мене Ольга Цивілідзе. Ось і почнемо ми з того, що у нас на зв'язку менеджер агенції Турбонжур Єлена Гріщук. Єлена, привіт. Е, і е, Олена нам розкаже про те, які ж все таки ціни чекають вас в Мармарисі. Вона тільки-тільки щойно повернулася також сама з Мармарису. Розкажи, яка там погода, купалися, яка температура повітря. Погода прекрасная, купались каждый день, море, очень комфортные температуры, где-то 24-25 градусов, э, нету такой изнуряющей жары, сильной влажности, даже днем ну, мы в самый даже солнцепек находились на пляже и не было ощущения сауны, было очень классно э, Погода вечером тоже, там даже если небольшой ветерочек, то все равно приятно прогуляться. Город сам располагает к тому, чтобы вечером с одного конца города прогуливаться в другой. И это все интересно, не скучно, много досуга, которые никогда не заставит скучать на этом курорте, это точно. У тебе на твій загар вже хочеться, <laughs> як мінімум до Мармарису або просто на відпочинок. Ну розкажи, ж, які там ціни по готелям, де відпочивала Ольга, а можливо інші ще запропонуєш. Э, Я вот посмотрела цены по отелям и убедилась, что Оля забронировала очень вовремя, и ей повезло, потому что они на двоих с мужем поехали за 600 долларов в этот отель, который полностью оправдывает э, эту стоимость. И на данный момент, на ка- вот середина, конец сентября, это хоть уже окончание сезона на Эгейском побережье, но как бархатный сезон продолжается, стоит 1200 долларов на двоих, то есть в два раза дешевле, ой, дороже. Поэтому они успели поехать по очень интересной, выгодной Щасливо. <laughs> Ну добре, а можливо, якісь інші пропозиції тоді є. Э, Есть э, предложения интересные, э, если мы рассматривать э, будем какие-то те же четверочки в том же Мармарисе, то спокойно можно уехать э, за 800 долларов на двоих, 900 и выше. То есть интересные предложения есть. Е, У вартість входить авіапереліт, все включено, страховка, трансфер, все тут на двох. Да, Это на двоих тыждень. человек. Да, на неделю. М, э, Я смотрела стандартный тур, который на неделю, на двоих человек с перелетом, трансфером, проживанием и питанием все включено. Ну добре, якщо вам цікаво і ви вже захотіли встигнути відпочити в Мармарісі, тому що насправді бархатний сезон е, триває, але не тільки звідти, тому е, всіх запрошую. Я думаю, чекаю вас в офісі. Дякуємо тобі, Олена, і до зустрічі. Е, ну розкажи ти нам, Морічка, де ти все ж таки гуляла? Казала дві хвилини від Ічмілєра. Знаєш, мені здається, всі, хто їде в сам Мармаріс, потім гуляють в Ічмілєр. Хто Да. хто в Ічмілєрі гуляє в Мармаріс? То що ж краще? Де гуляти? Чесно кажучи, в Мармаріс ми їздили два рази. Один раз на базарчик прогулятися. Так е, вибирали е, через морський е, морський транспорт, можна сторгуватися там морський, за що значить морський? катерок, угу. який їхав прямо від нашого готелю на пер, на пірсі. Так е, був е, він приїжджав буквально кожні 15 хвилин. Угу. Ти могла доїхати до Мармаріса через чудесні краєвиди, так по самому морю, десь за 20 хвилин. Угу. І Скільки це коштувало? Це коштувало 5 доларів. Угу. О, ні. Пробачте, 5 доларів, 5 лір. Це коштувало 5 лір на двох. Звичайно, вони заявляють спочатку 8, але хто хоче за 5, можете сторгуватися за 5. Але який там курс нагадає? Це до скільки в доларах? Десь 2 долари чи ні? Е, множимо на 7. 5 множимо на 7 лір. 5 на 7 це 35 гривень, це можна сказати півтора долара. А, десь, навіть да? менше, ніж 2 долари. Да, навіть менше, ніж 2 долари за саму подорож. І така, скажімо собі, наче екскурсія, це ти... Екскурсія по морю, так, морю. екскурсія по морю. Якщо їхати маршруткою, маршрутка коштує 3 ліри з чоловіка, от 3 на 7, 21 гривня на наші гроші угу. коштує маршрутка. До маршрутки треба трошки пройтись, але це не цікаво, хоча маршрутки в них дуже сучасні. Нам до їхніх маршруток, ще ї... і братися, і братися, тому що там кондиціонери, там все сучасно, там все круто е, і цивілізовано. А так? пішки гуляли? Гуляли пішки. А от сам безпосередній цей да, променад а, е, дуже класний, тому що я ще раз нагадую, що це невеличка бухта, так і просто навіть ввечері прогулятися по бухті з, з різного боку відкривається дуже класний вид. Але сам сюрприз нас чекав за готелем, е, тому що е, серед Ічмерлера самого тече річка яка нібито зроблена у формі каналу, по якому навіть плавають. Е, от як щось нагадує Венецію, так як по якому плавають е, гандоли? гандоли, такі невеличкі свої турецькі, турецькі гандоли. Так ця річка впадає прямо біля недалеко нашого готелю в саме море. Так угу. навколо цієї річки просто чудесні, от колоритні турецькі кафешки, такі від від хазяїна. От хазяїна свій і він відкрив свою кафешку, крутючі е, кафешки, де можна можна відпочити, прогулятися. І все в квітах, все в зелені, все ще нагадую раз чисто, просто дуже чисто. так? Е, гуляти, гуляти. Ми гуляли кожен день, і можна сказати кожен раз натикалася на щось новіше і новіше, новіше. Ну ви ще ж не тільки на такому катері катались, так? На такі кораблики, mm -hmm. ще на якусь екскурсії їздили. Так, е, ми хотіли багато екскурсій, чесно кажучи, відвідати, але якось от е, з тим, що саме місто дуже цікаве, воно все відсунулося на інший план, і нам вдалося поїхати тільки на прогулянку Егейськими е, островами. Так mm -hmm. Коштувала вона 45 баксів на двох. Туди був включений обід. Снідали ми в готелі. Нас забирав трансфер, довозив до катеру по, по чудесному краєвиді, по крутючим дорогам, яким ми їхали. А, Приїхали до катеру, так і на катері а, каталися по Егейському морю в чудесні бухти з бірюзовою водою, яка просто. А, е, Мальдіви відпочивають, як то кажуть. Там купались чи ні? Купалися, звичайно, часу було. Це була, була е, поїздка на цілий день, угу. і в кожній бухті ми десь були по годині більше. Там можна було фотографуватися. Здається, шість зупинок. Угу. Ну, тобто да, ну. да. Е, багато так, десь трошки менше зупинялось, десь трошки більше, але все якось так цивілізовано, не було ніякої метушні, ніхто не бігав по головам. Знаєте, якось ем, все ну, тобто, все було круто. да, Більш релакс, чай, обід. Е, хто там бажав спиртні напої, там були на самому катері, тому. Ну це вже додаткова плата була. Ні, за безкоштовно Ага. за це було включено в вартість самої Тобто безпосередньо all-inclusive, навіть цікаво, такі кар- бюджетники all-inclusive на <laughs> катері. Так Ну добре, а в самому Мармаріса, тобто були на базарчику, де ще були? Розкажи, які місця О, нас дуже здивувала інфраструктура самого Мармаріса, тому що для такого маленького міста така якість а, доріг, така якість і цивілізованість а, побудови будиночків, мало цієї реклами, бордів і, вибачте, будь ласка, палат, палаток е, е, е, з ковбасою і, і, і, і трусами. Блін, це взагалі, е, що, що в Києві на вокзалі, розумієте? Там просто. Просто цивілізовано, там просто куточок Європи. Серед ну, досить багато да. там європейців, тому і полюбляє відпочивати. Так е- дороги зроблені для усіх. Там я помітила, що там дуже є багато людей з е, обмеженими можливостями, так а, тому все що продумано. для них все продумано. Там навіть на якісь окраїні, куди казалось би ніхто не піде, там зроблено все для того, щоб ця людинка змогла а, комфортно проїхати угу. для велосипедистів, для людей Пішоход. з обмеженими можливостями, для пішоходів і для машин потакенька <laughs> частинка. Тобто, розумієте, все зроблено для людей. шикарна площа, де можна прогулятися, пам'ятник базарчик, де ви завжди можете по приємній ціні проторгуватися і купити щось додому на пам'ять. Угу. Ну добре, я тобі вдячна. У нас сьогодні планки не буде, <laughs> яка очікає в кожному реальному отзові. От але бліц таке бліцопитування невеличке буде. Ось тому давай е, розпочнемо це гори чи море. Е, Гори. Гори, але да. море, море з горами було так. Добре, релакс, відпочинок чи активний? Ой, певно, релакс. Релакс. Релакс в горах щось не, не клеїться. Від, відведіть мене на гори, я там буду релаксувати. Я там буду релаксувати. так. Добре, відпочинок з сім'єю чи з друзями? Е, Сім'я це друзі, да, яких ми вибираємо, тому з сім'єю, певно. Угу. Добре. Е, переліт чи автобусний приїзд? Переліт, звичайно. Переліт. Е, в яку країну наступну плануєш поїхати? Е, думаю, що це буде Єгипет або Грузія. Грузія. <laughs> Ну, це, це скажу тобі, сам Бог виліде. <laughs> Добре. Ну і скажи, чому це турбанжур? Е, дорогі глядачі, <laughs> на правах реклами я хочу подякувати Лені. Так, я перш коли з нею познайомилася. Так, коли з нею познайомилася, я зрозуміла, що ця людина а, точно допоможе а, всі а, е, ваші забаганки, всі ваші очікування, всі ваші е, якісь потреби у класному відпочинку і за хороші гроші. Лена це зробила. <laughs> Дякую. Дякую. Я знаю, що я точно тебе рекомендую, рекомендую і буду рекомендувати, і ще неодноразово до тебе звернуся. Дякую. Ну для нас саме знаєш, саме важливе це те, що такий погляд і посмішка, коли відпочинок вдається. Ну я тобі дуже дякую за цей ефір. А для наших глядачів, можливо, якщо ви вже зібрались на відпочинок, пишіть ваші коментарі, куди ви плануєте їхати. І е, на цьому будемо завершити наш реальний отзив. Я всім бажаю гарного відпочинку і відпочивайте там, де, де ви хочете. Да. Пока.